da dá pra assim, bebê, e o que eu vou te fazer? Adoro uma briga e a calça é sempre Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando De te ver sentado De te ver me dando, me dando Solta a batida, vai! Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto se sentando Minha metendo demais Pra mim tudo vai Tanto de te deslizando Sentando, sentando, sentando, vai Sentando, sentando